Alright, hey guys, everybody, it's your boy, just start back the game with a new video. तो भाई हम लोग आज मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ दोबारा वापस से तो भाई अब जो आज जो वीडियो है और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी एक बेहतरीन वीडियो जो होगी वो अनबॉक्सिंग पे अनबॉक्सिंग ये नहीं बताऊंगा ये सरप्राइज है कि अनबॉक्सिंग क्या होगी सही है अभी का जो गेम है चल रहा है ना वो थोड़ा खतरनाक गेम चल रहा है क्योंकि भाई सामने वाली पार्टी है वही है बहुत भारी क्योंकि अभी अभी गेम स्टार्ट हुआ है तो हमने हमें पहले अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाली पार्टी कैसी चल रही है बहुत खतरनाक चल रही है क्योंकि भाई बहुत फेंट रही है देखो आते साथ एक ही बंदे ने दो बंदों को डाउन करा हुआ है पहले ही तो ये ना तो अभी अगर हम हार भी गए तो टेंशन ना लेना यार बस दुख होगा मेरे को थोड़ा बस क्या करें कर लेंगे बर्दाश्त सही है तो भाई पहली वाली वीडियो में तुम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ना दिया मैं बोल लिया हूँ नाजिम मैं बोल लिया हूँ रिस्पॉन्स दे दिया करो नाजिम नाजिम वो मार दिया करो लाइक लाइक ठोक दिया करो और सब्सक्राइब भी करो यार सब्सक्राइब नहीं बढ़ ले भाई एक ही नंबर पे सब्सक्राइब अटक गया यार क्या कर रही हो यार क्या ही क्या कर रहे हो सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करो ओ मेरे बेटों क्या हाल है मेरे बेटो अस्सलाम वालेकुम वापस आ गया तुम्हारा चाचा आज की वीडियो में तो भाई ये बहुत खतरनाक चल रहा है क्योंकि आज की जो वीडियो में हम सिर्फ गेम की बात हैं क्योंकि भाई गेम खेलने क्योंकि पहली वाली वीडियो में तो मैंने तुम लोग को थोड़ा पका दिया था तो टेंशन ना लो भाई पकते रहोगे तो ही मज़े में रहोगे है ना भाई वो तो वो होगा ना बोला टेंशन मत खाओ खाओ हाँ तो मेरे बेटे अभी मैं चारों बंदों को वन टैप मारने वन टैप के मुराद ये है कि भाई हेड मारने जा रहे तो वहाँ पे मेरे को बंदा ऐसे लगे हेड तो वहाँ पे बंदा गायब हो गया सही है तो अभी तुम देखो लो तुम्हारे चाची ने कपड़ा वाला चेंज किया कैसे लगना है मैंने बताना कपड़ा कैसा है भाई चाहे तुम मेरे को मारा निकल निकल ताली फुर्सत में देखा अरे चिटिंग कर रहे भाई ये लॉन्ड्री को नहीं मार सकता ये लिक्वल मैं लॉन्ड्री का हाथ नहीं उठाता हाँ भैया तो भाई वापस से मैं आ चुका हूँ तो भाई तुम लोग को पकाने के लिए तो भाई अभी तो यार ये चाचा के मारने जा रहे थे हेड शॉट इन्होंने एक बंदे को टपकाया इनके बहाने ऐसे होते हैं कि ये खुद उस बहानों में बह जाते हैं तो भाई लड़की को नहीं मारते ये साले जो खेलने वाला है तुम्हें पता भी है वो लड़की है या नहीं करेक्टर ली हुई है लड़की का भाई करेक्टर तो मार दो तुम्हें गेम जीतना इतना नहीं क्या ये पूरे गेम में सिर्फ अगर ये लड़ पिटेंगे तो लड़की से पिटेंगे देख लेना क्योंकि उन्होंने बोल दिया हम लड़की बाद में उठाते ठीक है ना तुम देखना ये गेम पक्का ही हारेंगे पक्का ही हारेंगे भाई ये मैं बोल लिया हूँ मैं बोल लिया हूँ नाजिम मैं बोल लिया हूँ हारेंगे ये हार गए मेरे बेटे पनौती जबान वाले साले तेरी शक्ल काली तेरी जबान भी काली साले तू ना भूल के हारेंगे मैंने तो हार जाते हैं साले तुम्हारे जैसे बगैर थोड़े है हम के लड़की पे हाथ उठाए हैं भैया भाई तुम्हारा चाचा है बिल्कुल सही बंदा लड़की बड़की पे हाथ नहीं उठाता भाई अगर वो रोग हो गई तो भाई अपने अब्बा को बुलाई ले आई अरे अब्बा आ गए तो भाई तुम्हारा चाचा करेगा क्या अब्बा से पिटेगा हैं अच्छा अच्छा, अच्छा लगेगा तुम्हारा चाचा पिटते हुए नहीं हाँ तो बस इसलिए भाई झोलन जाल से दूर रहता हूँ मैं भैया आगे पीछे जरा देख लेता हूँ भैया कहीं बंदा बंदा ना आ जाए तुमसे बातों में मैं ना टपक तो जाऊँ ये चलते हैं इधर के समझ देखो बंदा दिख रहा आता हुआ चलो भाई इधर से चलते हैं अरे अब कुछ नहीं खत्म हो गया साथ दिया हुआ अब जाना अब ये, ये वाहिद ऐसा बंदा इसको मारो दूसरा हमें टपका देता है भाई इसकी आईडी पे रिपोर्ट मानना पड़ेगा भाई साहब कुछ तो कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे चाचा को हाँ तो भाई वापस से मैं आ चुका हूँ बार बार यही बोल रहे यार ना थोड़ा चल तो भाई ये बोल रहे हैं इनकी आईडी पे कुछ ना कुछ करेंगे इनके साथ इनके घुटनों में तो ताकत नहीं है ये क्या करेंगे इनके साथ सालों से भागे तो जाता नहीं है वो अगर भागने लगा तो ये भागते भागते लुढ़क जाएंगे सारे बिना गोली के मार के आएगा बंदा इनको है भाई अभी इनका गेम देख लेते हैं क्या है बेज्जती पे बेज्जती हो रही है देख रहे हो गेम का तो इतना बोलते हैं भाई इतना ये गेम है वो गेम है बच्चों हमसे तो आगे सीख लो खुद का तो गेम नहीं है इतना है अभी देख लेते हैं क्या करते हैं मेरे बेटे ये लोग गजब बेजती वाली बातें हो गई है भैया भाई अभी हम तुम्हें गेम दिखाते हैं लूट प्रैंक अब खत्म हो गया गेम का चांस होता है अब क्या करें हम अब क्या हम क्या करें नहीं बता दो तुम ही बता दो कमेंट में क्या करें हम अबे भाई जितना गेम जैसे चलेगा वैसे खेलेंगे तुम लोग खेल लें अगर बेमानी कर रहे हैं तो हम तुम्हारे साथ साथ क्या कर रहे हैं बताओ जरा अभी तुम्हारा गेम दिखाता हूँ देखो नो प्रैंक खत्म पक्का हरम नो प्रैंक चले भाई बंदा तो आ गए साले ग्लू वॉल एक बंदे चाहे साले एक ही ग्लू वॉल में घुल गए या अबे बंदा भी बताता तुम्हारा साथ देखो चार लॉन्डिया तेरे को भी बाहर हो गई जा बाप को बुला जा चल चल दोनों निकल कैसा मेरा बेटा क्या ही मारा पप्पी दीदी पहले बेटो कैसा लिया नहीं लिया अच्छा हाँ भाई काले मुंह वाले तू जरा तू तो बता कैसा लिया साले जाके मारोगे तो यही होगा ना अब बोल क्या बोलूं मैं बता दो क्या बोल दूं मैं अब बोलो बोलो बोलो मेरे बेटे इतना ही जाहिल किस्म का आदमी है अपने चाचे से बदतमीजी कर रहा है मेरे को बहुत दुख हो रहा है भाई दिमाग चार चार बस ऐसे ही होता है भाई मजाक ना हुआ ना यही सही बात है अरे ऐसा ऐसा भतीजा किसी को ना दे भाई सबको दे बल्कि हमें दिए तो सबको मिले ऐसा भतीजा साला हमारे गले में आते आके अटकनाता से क्या काली जबान वाला ये वो तीन पेट हमारे जो टीम मेट भी नोबड़ा साल है खेली नहीं एक एक बंदे तीन तीन को उड़ा के चले जाता है भाई हाँ तो भाई तुम जैसे हो गए वैसे तुम्हारे टीममेट्स होंगे ना तो तुम्हें एक आसमान से उतार के दें तुम देखो तीन के बीच में तो तुम लटक गए तुम्हें जो तो हीरो बनना था नहीं शॉर्ट गन निकाल के मार देते दो को तो टपका ही देते तुम फन्ने खान बनने हाँ तो मेरे बेटे तो इतना खेलना आता है तो तुम खुद ही खेल लेते ना हमें ग्रुप पकड़ाया अपना गेम है हमने कहा ये क्या था चालीस तो रिवाइव करने आ रहा तू तो गेम में आता रिवाइव भी नहीं करता दिया रिवाइव ये कहाँ अबे दिया ले फिर रिवाइव मार दिया अरे भैया अरे वाले तेरे तेरे बोलने से हम हार भी गए चले आइंदा खेलूंगा तेरे को साथ में बिठाऊंगा देख तो बेटा अच्छा तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो सब्सक्राइब करो भाई कमेंट करो ना भी लगी वीडियो अच्छी तो भी लाइक करो सब्सक्राइब करो भाई बहुत जरूरत है लाइक सब्सक्राइब की तुम्हारे चाचा को कंडनी में हाथ अटैक आ रहा भाई जल्दी लाइक सब्सक्राइब करो भाई जल्दी खत्म bye bye tata goodbye गया Tell me that you love me, even if it's fake